Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter des nouveaux Haribo Academy. Et je crois que cela, il... Allez, c'est parti, on va ouvrir. Je crois qu'il y a différents goûts en plus. Oui, c'est un goût 100% USA. Tu les mets dedans, tu Vous allez d'abord les compter, les filles, peut-être Oui. Allez, on va se mettre à les compter. Un. Vas-y, ah, mets-en sur l'autre ramequin. Non, c'est bon. Allez, vas-y. Un. Deux. Ouais, vas-y, compte-les, compte-les, compte-les. Ne les montre pas à chaque fois. Tiens. 4, 5, 6, 7, 8, 9,

28, 29, 30, 31. 31 bonbons Alors, dans le paquet Haribo, nous avons 31 bonbons. Alors, on va passer à la dégustation. Il y a, alors, il y a, différents bonbons. On ouais, tu les... D'accord, c'est très bien. Bah, non, mais Voilà. Voilà. Ça, c'est toutes les sortes de bonbons qu'il y a six sortes de bonbons. Alors attends. Je voir y a des goûts. Voilà les six sortes de bonbons. je pense que oui, hein. vas-y. Essaye de les <laughs> goûter, mais je pense que oui. Ils ont chacun un goût particulier. J'ai goûté les jaunes. Moi, jaune, je vrai que c'est citron. Alors, vas-y. Ah, les bleus, on ne sait pas encore. Et jaune. Alors, moi, je vais goûter... Hum, attends. Ça pique. <laughs> Alors, moi, j'ai choisi le <laughs> Je crois que ça pique beaucoup. Tu veux goûter Oui, vas-y, donne que je goûte. Alors moi, j'aime pas trop ce qui pique. Non, je vais vous euh, faire plaisir parce que je pas ce qui pique. Hein. C'est moi qui pique. Moi, c'est J'arrive pas à savoir quel goût c'est, moi. Ananas, peut-être Ouais. Mmh. Et toi, c'est quoi Ben... Maintenant... Bizarre. Et Rose c'est un goût bizarre. Vous voulez pas facile, hein mm -hmm. Je vais goûter. Moi, mm. je me goûter un petit bout. Hein. Une petite étoile. Oh, ah, il n'y a plus de bleu. Oh là là. <laughs> bon, ben. Là, si tu veux goûter euh... les mm-hmm. trois. Le bleu, j'arrive pas à distinguer son goût. Ouais. non. Mm. La main. Ouais. Je sais pas trop. Euh, un peu de On du ananas. Ça, c'est la goutte D'accord. Tiens, mais celui-ci, tu veux l'écouter. Hum. Ça ira. <laughs> Et le beignet fille Je n'ai pas goûté. Ah bah vas-y, goûte. Dis-moi ce que c'est. quelle vais goûté bah, mieux. c'est pas grave, vas-y, vas-y. Moi, je veux savoir quel goût ça. Le bleu, ça fait un peu ananas, citron. Le bleu D'accord. C'est là le béni. Moi, je dirais orange. Étant donné vu la couleur qui est, orange, je dirais que ça, fait un goût d'orange. Mais c'est trop que... Orange. ah bon Peut-être que derrière l'emballage... Non, non, non. Ça va. Non, mais c'est bizarre, regarde. Nous attends, nous allons peut-être trouver les différents 100% USA. Oui, mais encore. Ils ne nous disent pas vraiment. Ah, peut-être patate douce. Hein <laughs> c'est quoi patate douce Patate douce. Patate douce, radis, citron. <laughs> non, ça c'est ce qu'il y a à l'intérieur, les ingrédients, mais ils ne nous disent pas euh, quel goût ont chaque bonbon. Bon, Oh, ben, je ne saurais vous dire. On arrive à, on arrive à, à savoir le goût des bonbons. Euh, non, on arrive à savoir le goût de certains bonbons, mais d'autres sont beaucoup plus compliqués, comme le bleu. Euh, comme le bleu, je ne sais pas du tout. Euh, que je comprends pas, c'est ça. On, dirait qu'il pique. Ah oui, il pique. Regardez, là c'est normal, c'est rose-rose. Maman, regarde. Là c'est rose et rose, mais derrière c'est pas même rose. Ah oui. Oh, regarde la main. Mmh. Il y a une chèvre ici. une petite chèvre. Bon, ben, c'est. Ah, il est bon le rose. C'est une super dégustation. Tu vous dis le rose, il est bon Non, c'est bon. Moi, j'ai mon ventre qui est tout rempli de bon. Plus <laughs> de Vous savez, ma maman, elle, tous les jours, elle mange des bonbons en cachette. Elle fait tous les bonbons. Chut, fallait pas le dire. C'était un secret. un La de fraise, Ah, d'accord. Ouais. ouais. Je trouve pas que le bleu et le jaune, ça a un peu le même goût. Le plus... Ah non. Ah bon. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Nous, on a fait une super dégustation de bonbons Haribo Academy qui piquent au goût 100% USA <laughs> Mais honnêtement... Euh... Alors comment elles sont Ouais. Eh bien, je ne sais pas trop leur goût. Donc, eh bien, on vous retrouve très bientôt pour de nouvelles dégustations de bonbons. Sayonara, mettez euh, des pouces bleus et abonnez-vous à notre chaîne. Sayonara, mettez des pouces bleus et abonnez-vous à notre chaîne. Et merci.